So, guten Tag. Herzlich willkommen beim Ruhrpott-Vlog oder kürzer Ruhrvlog. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Deswegen dachte ich, äh, fange ich einfach mal an. Also ihr könnt auch mein Sendungskonzept schon mal sehen. Also das ist ungefähr so. Ja. Also ich habe den Titel. Ja. Also was ich mir so überlegt habe, ich mache so im Prinzip, ja im Prinzip so ein Video, was so im Ruhrgebiet so alles los ist. Ne? Ähm, ich glaube, was ich als erstes dann mal mache, ist ähm, meinen Akzent ein bisschen erklären, ne? weil ich komme ja aus dem Ruhrgebiet ne? und äh, ja, wir sind ja so ein bisschen lockerer, was die Sprache angeht. Ne? Deswegen, ähm, na, kann das schon mal sein, dass das ein bisschen albern klingt, was ich da sage. Ähm, das ist aber hier so. Die, die, die sprechen ja alle so und oder so ähnlich. Ja, das ist alles, äh, ja, also wir, wir mischen gern unser Lokalkolorit mit Hochdeutsch. bisschen zumindest. Und dann klingt das ungefähr so, wie ich jetzt rede. Ja, äh, auch grammatikalisch äh, für die Angeber jetzt mal äh, ist das eher, ja, eher äh, nicht so prickelnd, ne? Weil wir ja zum Beispiel ne, wie viele Fälle bietet die Deutschsprache so an? Ne? kann man benutzen. Muss man aber nicht. So viel zum, zu, zu der Grammatik von, äh, von Rudolf. Wahrscheinlich kommt nochmal äh, in einer späteren Folge nochmal was. Ähm, tja, was könnte ich noch so machen? Ich könnte den Kalenderspruch von heute vorlesen. Wo mal sehen, äh, wie soll ich was feiern? Was für mich eine Katastrophe ist. Martin Walser, anlässlich seines 85. Geburtstags. Ja, so kann es gehen, Martin. Also, ansonsten hätten wir noch einen zweiten anzubieten, falls euch der zu blöde war. Mal gucken. Man kann nicht allen helfen. Deshalb wäre es ungerecht, einem einzigen zu helfen und ermüdend wäre es unrein. Klarer Zettel wer auch immer das ist, das ist natürlich auch ein ziemlich übles Ding. Jo, äh. Also, ich weiß noch nicht so genau, wo diese Sendung hinläuft. Wo mal gucken, was da draus wird. Vielleicht wird hier irgendwas draus. Ansonsten, ähm. Schönen Tag noch, ne?